Вот они сейчас начали делать. Вот меганома то, что это. То, что будет в ближайшее будущее возле меганома. Ты посмотрите, стел микрорайон. Школа, детские сады, короче. Ну, как в Москве. А? Как в Москве расстраивают сейчас.

вашу тетя, говорит, а, где, говорит. Смотри, как прикольно сделали. Отдельно райончик, где будет дома. Частный сектор? Да. Весы. Thank you. Вот Смотри, какая работа патрийская трасса. Ты уверен, что это патрийская трасса? Да, это, по-моему, Евпаторийская. А что, это длинное тоже И здание? вот смотри, вот сейчас началось строение, по-моему, вот это вот участка. Вообще-то брошюра есть. Какая Марина? Это Жигулевская роща, Марина роща. Жигулина роща. Роща, Жигулина роща, микрорайон будет отдельный. Вот здесь вот при въезде в Симферополь. Ты нашел брошюру? Что ты достань брошюру? В торговом центре Меганом стоит макет строения, где могут все ознакомиться с тем, что будет в ближайшее будущее. Ну вот, смотри, получается... Строительство уже идет. Меганом это. И дальше куда? По-моему, вот в эту сторону вот оно уходит. Там что, карты нет? Ну вот видишь, типа вот Жигулина роща, что с этой стороны показано вот за меганом сразу начинаю. Ну, душ уже строят рядом, а где меганом, только непонятно. Или не... Большой район. Ну, вот так вот что изменилось. Что, вы скажете, что в Крыму меняется? Вот в Симферополе отремонтировали дороги, положили классный асфальт, расширяется аэропорт, строится. Вот микрорайон. Будет новый. Все классно. Прикинь.